Всем привет, с вами я, Сергей Малашенко, и сегодня вы на Green Time. Первый в ютубе канал о молодых и талантливых футболистах. Здесь у нас собран архив видео молодых и недооцененных футболистов, которые скоро заявят о себе общественности. Будь первым, посмотри на них. И самое главное, не забывай подписываться. Также я покажу вам, как поставить колокольчик, чтобы о любом моем видео вы узнали сразу же в день его выхода. Всем спасибо, удачи и самое главное, друзья, смотрите футбол, любите футбол.